في فيلم 127 ساعة انزلق أرون راليستون والذي لعب دوره الممثل جيمس فرانكو في أخدود عميق بالأرض غرب الولايات المتحدة ثم أقفلت صخرة على يده لا يسمعه أو يراه أحد وعاش أياما وليالي قاسية ينتظر النجدة حتى فرغت بطارية أجهزته وهنا تظهر أهمية بنوك الطاقة حتى لأولئك الذين يذهبون في رحلات ترفيه أو ممن يعانون أزمات كهرباء وما أكثرهم في البلاد العربية إليكم عشرة أجهزة بنوك طاقة مميزة أولا Anker power bank يأتي بقدرة تخزينية 10000 ملي أمبير وهذا يعني شحن هاتفك عدة مرات الخبر السعيد لأصحاب هواتف معالجات Qualcomm التي تدعم الشحن السريع أن الجهاز يشحنها من صفر إلى 80% خلال 35 دقيقة فقط أما عن الأجهزة التي لا تدعم Qualcomm فيتم شحنها بسرعة تصل إلى 2.4 أمبير الجهاز يتميز بصغر حجمه بالإضافة إلى وزنه الخفيف 200 جرام فقط ومزود بتقنية الشحن الذكي لمعرفة نوع هاتفك وإمداده بالتيار المناسب له الجميل أن سعره مناسب ويبلغ سعره 26 دولارا ثانيا Remax Proda 6J series. قدرة عالية وتصميم جميل وسهل الحمل ويمكن القول إنه مناسب لمن يسافر أو يخرج في رحلات وينقطع كثيرا عن الكهرباء فقدرته التخزينية تصل إلى 30 ألف ملي أمبير الجهاز مناسب لجميع أنواع الهواتف والأجهزة التي تشحن من خلال اليو اس بي بالإضافة إلى أنه يحتوي على فتحتين يو اس بي لشحن جهازين بنفس الوقت كما يحتوي على كشاف لاستخدامه في حالة الطوارئ مثل انقطاع الكهرباء السعر 40 دولارا ثالثا Xiaomi Mi power bank 2 بسعة 10000 ملي أمبير قدمت لنا شركة شاومي الصينية هذا الشاحن يتميز بهيكله المعدني الصلب الذي يحميه من الصدمات بالإضافة إلى التصميم الانسيابي ولكن ما يؤخذ عليه بطء سرعة شحنه بالإضافة إلى وجود مخرج شحن واحد الجهاز لا توجد به شاشة تبين نسبة الشحن واستعارت الشركة بلمبات مضيئة لتبين نسبة الشحن الشاحن لاقى إقبالا في الأسواق لانخفاض ثمنه وقدرته التخزينية الجيدة ويبلغ سعره 18 دولار